A verdade é que toda esta zona de Rebordans gana en seguridade para os peóns, que é o obxectivo que perseguimos dentro da Deputación de Pontevedra na área de infraestructuras. Esta foi unha obra que foi unha petición do alcalde de Tui que nos plantexou que nesta zona era imprescindible eh, traballar neste, neste entorno non para garantir que houbera seguridade eh, certamente o cambio é moi importante non? ás veces solamente lle damos valor ás grandísimas obras pero hai obras que son imprescindibles e que transforman o, o espacio Esta era unha unha zona urbana e, e esta estrada, pois neste punto kilométrico, tiña unha situación que representaba, pois, eh, a verdade que unha situación de, de certo perigo tanto para a seguridade viaria e sobre todo para a seguridade peónica. E obviamente pola miña banda presidenta pois agradecerche como sempre a túa colaboración con este con este concello eu creo que a túa, o teu compromiso co conxunto da provincia de ir transformando esta, esta provincia e polo tanto pois mm, públicamente trasladarche a, noso, a, nosa, a nosa gratitud. E eu pois felicítome de que Concello de Tui e Deputación de Pontevedra, igual que co resto dos concellos, somos capaces de traballar conxuntamente para mellorar as vías eh, provinciais, que son moitas ao longo de toda a provincia, que permiten que bueno, a xente teña máis calidade de vida que do que se trata.